تمكن فريق مولودية بجاية من تحقيق ثاني فوز له هذا الموسم عندما استقبل فريق شباب بلوزداد في مواجهة تاريخية بين الفريقين الذي لم يسبق لهما وإن التقيا في مباريات رسمية الموب المدعوم بجماهيره التي تنقلت بقوة إلى ملعب الوحدة المغاربية لم تخرج منه خائبة الجوية دخلوا اللقاء بقوة منذ الدقائق الأولى لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل لنشهد أول فرصة حقيقية في الدقيقة العاشرة من ركنية رأسية بولعنصر يردها الحارس واضح والذي كاد في الركنية الثانية أن يتسبب في هدف للمولودية بعدما أخطأ الإمساك بالكرة لينوب عليه الدفاع في إخراج الكرة من خط المرمى تجد رأسيتها يا تعالوا العارض قوة البجاية كانت في الكرة الثابتة هذه المرة رأسية بالعمرية يردها القائم الأيمن آخر فرصة حقيقية للمواب كانت في الربع الأخير أين كاد يايا وبحركة فنية أن يفتتح باب التسجيل لكن كرته تجانب القائم لينتهي الشوط الأول بسيطرة كلية لأبناء يم ماجورا فيما اكتفى أبناء العقيبة بالدفاع الشوط الثاني على نفس المنوال أبناء جاموندي تمركزوا جيدا في الدفاع بالاعتماد على الهجمات المعاكسة فيما حاول أبناء عمراني كل السبل للوصول إلى شباك واضح باستعمال الكرات الطاولة أحيانا والتوغل على الأجنحة في الأحيان الأخرى أول فرصة للشباب كانت لحنيف حارس بربان يخرج الكرة إلى الركن الدقيقة الخامسة والسبعون عمل جماعي منظم تسل الكرة إلى أكرور هذا الأخير يوزع نحو رحال انظروا ماذا فعل رحال هدف من أجمل أهداف البطولة هذا الموسم لنشهد بعد احتجاجات عناصر الشباب التي أجبرت الحكم مع شرف على إشهار البطاقة الحمراء في وجه بقجان ينتهي اللقاء بفوز كبير ومستحق لأبناء الحمديين فيما يبقى الشباب يعاني هذا الموسم خارج الديار بالكم la situation رانا فيها تشوف لازم علينا الفوز ومام من ماتش نول ما يساعدناش في بلادنا ودرنا ودرنا l'impossible. باسكو آه، توت لا سومان وحنا نبريباريو فيه وشو شو نقول لك ربي شاف فينا ونادو نادو الفوز هذا les supporters تاعنا كاع الحمد لله الحمد لله على النتيجه parce que نظن باللي الجمهور كيما هذا يستاهل خير من هذا الشيء نظن باللي اليوم فوز الفوز كان اولا تاع الجمهور واللاعبين اللاعبين مشكورين كثير مش عمراني parce que هما اللي اداوا الواجب في الملعب الشيء الايجابي هو انه الذهنيات تبدلت ذهنيات اللاعبين تبدلوا وداروا مجهودات كبيره سواء من الناحيه البدنيه سواء من الناحيه المعنويه خاصه في التربص اللي درناه الاخير فادنا كثير فادنا كثير euh, Aujourd'hui, c'est un match serré. C'est vrai. Je crois qu'on pouvait ramener un point, mais bon, le football c'est comme ça. Hein. Parfois, euh, je crois qu'on était en face d'un coriace équipe. Euh, ils ont joué avec un grand soutien du public.